despre a media astăzi, care în dicționar înseamnă a mijloci o înțelegere între două sau mai multe părți adverse. Mi-am dat seama că și înăuntru nostru sunt părți adverse, că ar fi bine să le recunoaștem și să existe un mediator și între părțile astea adverse din noi. Um, Așa cum există cabinet de mediere, că de acolo am avut inspirația acestui verb, ar trebui să existe cabinet de mediere între părțile noastre adverse din lăuntru nostru. Uh, probabil că există și se numesc cabinete de psihologie sau mai știu eu cum, însă nu tuturor le e ușor să se, să se ducă acolo. Așa că uh, îți propun ca uh, a media pentru tine astăzi când urmărești acest video să um, fie măcar azi recunoaște partea adversă și deja cred că ai făcut medierea între tine și tine. Tu ce părere ai? Ceau!